καλσόν. Στο emana.gr είναι το καλσόν. Γράψε στο διαγωνισμό του emana.gr που είναι το καλσόν και κέρδισε σήμερα 10 καλσόν όμσα. Στο εμάνα είναι το καλσόν.